nervioso, enredado, anquilosado, podrido de tanto espasmo doloroso. Abigarrado de tiempo y sustancia, incrustado en mi propia rabia, me encojo de tristezas. Héroe que nos extermine. La necesidad de íconos, de ídolos, con que llenar el propio vacío, semidioses, con completos estúpidos babeando. Recorren mis ojos las púas y dejan su sangre estupefacta. Otro día en el sacrificio de vivir. Donde caen las paredes, donde lo más sagrado te aguijonea soezmente. Y el final del día traerá otro día, con tus tripas trituradas. Solo, estás solo. En otro día sacrificado a la ceremonia de vivir.